मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रियों को यह कहा है कि वे सादगी से रहें और सादगी से अपना व्यवहार करें उन्होंने अपनी मंत्रियों की बैठक में हाउ टू बिहेव भी सिखाया यानी मंत्रियों को अपने आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उन्होंने मंत्रियों को यह भी सलाह दी कि वे लग्जरी होटलों में नहीं रुकें उन्होंने कहा कि मंत्री किसी आयोजन में शामिल होने के पहले वहाँ के लोगों के बारे में पूरी जानकारी भी ले लें